Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba burger terbaru daripada Mary Brown. Rasanya yang barunya tu warna bun tu je. Sebab salted egg dah pernah ada kan sebelum ni. Tapi agak kecewa lah sedikit. Who you? Sebabnya sepatutnya dalam set tu yang berharga RM15.90 kita ada dapat air pink lemonade tapi tak sampai lagi katanya. Mana boleh sepatutnya sampai sebelum nak launching kan produk baru lah kan. So ini air grape je lah. Tak ada pink lemonade ni. Yang ada hanyalah burger. Burger saja, Burger pink. mari Marilah kita lihat. Macam uh, ini dah agak lama eh. Dah berjam. So... Tak adalah eh, Janganlah expect Oh dia melekat weh Dia punya band tu yang bawah tu Expect burger ni lawa sangat Sebab Dah sejuk dah pun ha. Nampak Salted egg dia melempar dah dekat sini hmm. Ni ada fries lah macam biasa uh, band dia warna uh, ah, Okay aku, ni, aku letak ni ke tepi dulu lah Ada band dia warna pink Lepas tu peti ayam dan juga dia punya sauce salted egg tu je aku rasa dah ni Sebab sebelum ni salted egg dia memang sedap bagi aku Memuaskan Itu Tak ada keraguan lah ha, Fresh pun dah lemau Woo, Shoshet Okay kita taburkan sos dulu dekat sini ha. Ha, Mari kita baca doa dulu Okay bismillahirrahmanirrahim Sebelum tu kita minum dulu air grape kita. Hmm. Baru nak rasa pink lemonade. Bismillahirrahmanirrahim. Besar eh kat sini. Tapi dia punya sos banyak dah dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. apa aku boleh katakan Bun dia memang lembut gila weh roti uh, Bun dia memang lembut Tak ada Tapi ada rasa pedas-pedas sikit salted egg tu Tapi memang sedap Aku tak payah tambah sos pun weh dah sedap dah. Ada juga rasa pedas-pedas tapi cumanya tak banyak banyak sangat oh patutlah sebab ada cili kat situ. Banyak juga sos dia tapi banyak dia tumpah. Kelang kabut kot dia orang nak buat. Okay lagi. Okay. Eh, susah nak gigit kelang mana ni? nó giặt ra không muốn ma cay kelas baik. Patty dia memang memang besar. Rasa salted egg tu pun memang rich dan juga ada rasa pedas-pedas tu. Eh, sebab sebelum ni aku dah pernah makan dan dia punya ayam salted egg tu aku memang suka. So ini pun memang sedap Sebab bun dia tu lembut gila weh warna pink Dah cantik kan warna pink lembut Nasib dah sedap So dapatlah mengatasi kekecewaan yang tak dapat air pink lemonade tadi tu Korang patut cuba Okay kita samakan fries Tak biar ada ah, lemak Kena panas kan Martha udah berair. Gemar. Hmm. <coughs> sedih pulak apa-apa kau aku memang suka burger ni memang best korang kalau boleh jangan, boleh korang boleh cuba tak rugi tapi tekak orang lain-lain kan Okay, apa-apa jangan lupa untuk like video aku dan juga subscribe, okay? Aku minum dulu bagi habis. Bismillah.